्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ओं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मोक्षीयमामृता ओं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीय म्बम् यजामहे सुगनुदिन् पुष्टिवर्धनम् मारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ त्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् पार्गमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता औत्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् पार्गमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ त्यम्बकं यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् पार्गमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ त्यम्बकं यज भजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् आरुकमिव बन्धना मृत्युर्मुक्षीयमामृता ओम् त्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् द्वार्कमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ त्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् द्वार्कमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ त्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् द्वार्कमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ त्यम्बकं यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् वर्थनम् बन्धना कमिवबन्थना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ व्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मोक्षीयमामृता ॐ यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मक्षीयमामृता ॐ व्यम्बतं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् पार्कमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐभ्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् पार्गमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता औत्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् कमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् पारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् पारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता मुक्षीयमामता ॐ त्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् द्वार्कमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामता ॐ त्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् द्वार्कमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामता ॐ त्र्यम्बकम् बन्धना मृत्योर्वक्षीयमामृता ॐ व्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्वक्षीयमामृता ॐ व्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्वक्षीयमामृता औप्यं वकं यजामहे पुष्टिवर्धनम् पार्कमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता औप्यं पकं यजामहे पुष्टिवर्धनम् पार्कमिव बन्धना क्षीयमामृता ॐ व्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् पारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ व्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् पारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता सन्धिम् पुष्टिवर्धनम् द्वार्कमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् द्वार्कमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् द्वार्कमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकम् यजामहे बन्धना बन्धनात्योर्म न्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मोक्षीयमामृता ्यंबतम् यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामता ॐ यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ व्यम्बकं यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् दुर्वार्कमिव बन्धना भृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् दुर्वार्कमिव बन्धना भृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् मारुतमिव बन्धना नृत्यम् ॐ ॐमकम् यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् पार्कमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् पार्कमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामता ॐ त्र्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् पार्कमिव बन्धना मृत्योर्मक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐभ्यं मतं यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् पार्कमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐभ्यं यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् पार्कमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता औभ्यं यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् पार्कमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमां ॐ म्बकम् यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् पारुकमिव बन्धना ॐ ॐभ्यम्बकं यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् पार्कमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिम् वर्धनम् मार्गमिव बन्धना सनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्युमुक्षीयमामता गोप्यम् यजामहे पुष्टिवर्धनम् पार्कमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता औत्यम्बकं यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् पार्कमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता औत्यम्बकं यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् पार्कमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ व्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् पारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ व्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् पारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता पुष्टिवर्धनम् पार्कमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ त्यम्बकं यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् पार्कमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ त्यम्बकं यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् द्वार्कमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ त्यम्बकं यजामहे यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ क्यम्बकं यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ क्यम्बकं यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ क्यम्बकं यजामहे पुष्टिवर्धनम् दुर्मार्गमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकम् यजामहे पुष्टिवर्धनम् दुर्मार्गमिव बन्धना क्षीयमामृता ॐ व्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् पारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ व्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् पारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् मृत्योर्भुक्षेयमामृता ॐ त्र्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् मृत्योर्मुक्षेयमामृता ॐ त्र्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् पारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ त्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् पार्कमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ त्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् पारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ त्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् मृत्योर्मुक्षीयमामता ॐ व्यम्बकं यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् पुर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामता ॐ व्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् पूर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामता ॐ यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् बन्धना नृत्यौर्मोक्षेयमामृता औत्यम्बकं यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् पार्कमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता औ क्यम्बकं यजामहे पुष्टिवर्धनम् पार्कमिव बन्धना दुःखीयमामृता ॐ व्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् पारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ व्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् पारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकम् यजामहे bertanam यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् पार्कमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मोक्षीयमामृता ॐ त्यं यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् गुर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मोक्षीयमामृता ॐ त्यम्बतं यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् गुर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ व्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् दुर्मार्गमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ व्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् दुर्मार्गमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ व्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् मारुकमिव बन्धना नृत्यम् ॐ ओम् त्र्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् मिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ त्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् द्वार्कमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ त्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् द्वार्कमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ त्यम्बकं यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवबन्धना मृत्योर्वक्षेयमामता ॐ व्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवबन्धना मृत्योर्वक्षेयमामता ॐ व्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् उर्वार्कमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ त्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् पार्कमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ त्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् पार्कमिव बन्धना मृत्योर्मोक्षीयमामृता औत्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् पार्कमिव बन्धना भुक्षीयमामृता ॐ व्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् वारुकमिव बन्धना मृत्योर्भुक्षीयमामृता ॐ व्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् मारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकम् यजामहे धनति पुष्टिवर्धनम् औभ्यम्बकम् यजामहे सुगन्धि पुष्टिबर्तनम् पार्थमिव वन्दना मृत्योर्मुक्षेयमामृता औभ्यम्बकम् यजामहे सुगन्धि पुष्टिबर्तनम् पार्वमिव वन्दना मृता ॐ व्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् पारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ व्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् पारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता पुष्टिवर्धनम् पारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् पारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् पारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकम् यजामहे यजामहे यजामदे पुष्टिवर्धनम् पुष्टिवर्तनम् बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ ओ्यम्बकं यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् मारुकमिव बन्धना मृत्युमुक्षीयमामता ॐव्यम्बं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् मारुकमिव बन्धना मृत्योर्मोक्षीयमामृता औव्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् पारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता औत्यं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् पारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् पारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् पारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता वर्धनम् द्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् द्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् द्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकम् यजा व बन्धना ॐ त्र्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् पारुकमिव बन्धना ॐ त्र्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् पारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता पुष्टिवर्धनम् पार्कमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् पार्कमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ त्यम्बकं यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् पार्कमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामता ॐ व्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामता ॐ व्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामता ॐ व्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता औत्यम्बकं यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् पार्कमिव बन्धना मृत्योर्मोक्षीयमामृता औत्यम्बकं यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् पार्कमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ व्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ व्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता वर्धनम् पार्कमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् पार्कमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् पार्कमिव बन्धना मृत्योर्मोक्षीयमामृता ्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् पारुकमिव बन्धना मृत्योर्भुक्षीयमामृता ॐभ्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् पारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता वर्धनम् द्वार्कमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ त्यम्बकं यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् द्वार्कमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ त्यम्बकं यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् द्वार्कमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ त्यम्बकं यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् मृत्योर्मोक्षीयमामता ॐ व्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ व्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना भृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐत्यं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् पार्कमिव बन्धना भृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐत्यम्बं यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् पार्कमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता औत्यं पकं यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् पार्कमिव बन्धना दुःखीयमामृता ॐ व्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् पारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ व्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् पारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता पुष्टिवर्धनम् द्वार्कमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् द्वार्कमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् द्वार्कमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता वर्धनम् पार्पविव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ व्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् पार्कमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ व्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् पार्गमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ व्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् मारुकमिव बन्धना नृत्यं ॐ ओं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् द्वार्कमिव बन्धना मृत्योर्मोक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् द्वार्कमिव बन्धना मृत्योर्मोक्षीयमामता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् द्वार्कमिव बन्धना मृत्योर्मक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् मृत्योर्मुक्षीयमामता ॐ व्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना भृत्योर्वक्षीयमामता ॐ व्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना भृत्योर्मुक्षीयमामता ॐ व्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् पूर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता औत्यम्बकं यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् पूर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता औत्यम्बकं यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् पूर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ व्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ व्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता पुष्टिवर्धनम् द्वार्कमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् द्वार्कमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् द्वार्कमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकम् यजामहे मृत्योर्मुक्षीय मामृता ॐ व्यम्बकम् सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ व्यम्बकम् यजामदे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मोक्षीयमामृता ॐभ्यं मतं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् पार्कमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐभ्यं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् पार्कमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता औभ्यं यजामहे सुगन्धि पुष्टिवर्धनम् पार्कमिव बन्धना ॐ ॐभ्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् पारुकमिव बन्धना ॐ ॐभ्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् पारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् पार्कमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् पार्कमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् पार्कमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मोक्षेयमामता ॐ व्यम्बकम् यजामदे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्वक्षीयमामता ॐ व्यम्बकम् यजामदे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मोक्षीयमामृता औत्यं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् पार्गमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता औत्यं यजामहे सुगन्धि पुष्टिवर्धनम् पार्गमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता औत्यं यजामहे सुगन्धि पुष्टिवर्धनम् पार्गमिव बन्धना ुक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् पारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् पारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता